Notez bien. La France va connaître une crise sans précédent. Dieu va secouer les nations. Allez lire Esaïe 48. Dieu va secouer les nations. Allez lire Esaïe 40. Dieu va secouer de plus en plus les nations et beaucoup d'inconvertis convertis auront auront du mal à voir clair par rapport à leur avenir. Mais la solution est entre tes mains, Église. Voilà pourquoi Dieu t'appelle à la sanctification. Jeunesse, Dieu me dit de vous dire qu'il compte sur vous. Parce que vous êtes ces, ces outres neuves qui ne sont pas polluées par la tradition d'homme, par les traditions d'homme, par la religion par les écoles théologiques. Vos, têtes, vos cœurs ne sont pas encore pollués par, par ces philosophies complètement démoniaques. C'est lui qui a créé la théologie, c'est Platon. Et Dieu, dit, Dieu, Dieu vous dit, préparez-vous, jeunes gens. Préparez-vous. Préparez-vous. Préparez-vous. Aleluya.